Всем привет, с вами Денис, и мы э, играем в пляжный рай. Я вот передумал гулять э, в Майнкрафт, потому что его уже много кто проходил. Да, ну, скучно уже. Я вот начал что-то новенькое снимать, и думаю, так будет прикольнее. Если понравится, то смотрите, ставьте лайки там, подписывайтесь. Если понравится, то буду что-то другое там посоветуйте мне, пожалуйста. Я же это мое только первое видео. Ну, как первое. Все равно, пожалуйста, я же новичок в этом. Ну ладно, начнем с нуля. Э, так, посмотрим задание. О, вот уже есть люди. Тут смысл такой, типа, сделать хорошую жизнь, ну, пляж хороший, красивый такой, чтобы было много чего, чтобы людям нравилось ходить на него годах типа, такого. Так что смотреть, что им не нравится шезлонг и делать, ой, мусор, мусор, какие же мы негодные. Мусор собирать. Поставим лучше несколько мусорников. Ой, 6 вопросиков надо нажимаем. затерялась коробочка у нее. Посмотрим. Коробочка, где же ты? веревочка. Но не видно. Ага, вот. Все, нашли. Первый вопросик, видите, сделанный. Так, так, так, так, так, посмотрим. Шезлонг лучше еще пару штучек поставим. Что, чтобы ну, было удобнее, уютней. Так, что там? Угу. Сделано, сделано. Опа-на, тонет посетитель. Надо его спасти. Что ж вам не нравится, что прокат сервис? О, вопросик. А, как в близком была коробочка. Да, надо их поставить побольше, надо собирать уже денежек 2000. М-м. Мусор будем собирать еще. У нас будет офигенский этот А, будет классно, такое бля, что-то ну, сделаем классно. Постараемся. М -м так. Папа она поломалась. Ага, вопросик. Это пока что так не очень интересно, а потом будет намного круче, я вам говорю. Очень вам понравится, я надеюсь. Так, где эта коробочка? Вы не видите? Кто нашел коробочку, скажите. Напишите. А, вот она где запряталась. Ладно. Короче, если я что-то пропущу, вы мне пишите. Мне просто интересно. Все-таки так невыгодно. Надо знать, что нам сделать. Поставите работника, чтобы чинил, потому что это фигово. Так, ремонтик 4000. Опа-на, хулиган, смотрите. А, а, мы его сейчас побьем. Все, побили. О, вопросик, вопросик, это плохо. О, то есть хорошо. Так, что ж ты там у нас потеряла, миленькая наша? Вот же коробки вижу. Блин, блин, блин, Не гони, чувак. Ну, блин, коробочка. Вот она все, я работника ставлю, так где он ремонтник наш? Ага, вот он. Вот. Так, все, сейчас мы чинить нам все. Ой, мусора много. Сколько много мусора. Хм. Вот ремонтик все чинит. Это хорошо. Да. Посмотрим, что там еще можно поставить. Там будем собирать, знаете, что? На душ? Нет, нет, нет. На волейболу или на этот, площадку. Что там вам не нравится? Смотрю, очень. Вопрос. Воу. Вопрос. Коробка. Так. Коробочка ешь ты. Хватит тонуть, люди. Затолбали. Не, вы издеваетесь, ну где же он? Я уже сейчас... А, вот, слава богу, я уже думаю. Ну, так плохо, блин. О, эта башня такая строится, круто. Мы коробки находим, такая башня строится вообще. Хотя, вещи. Прикольно. Ну ладно. Ой, скоро деньги будут, мы сделаем. Хм. Давай, давай, давай, давай, давай. Все, можем покупать. Поставим где-то на песочке, оно возле моря. Или океан, я не знаю, что это Опа, на хулиган. Ой, и больше так не было. конечно, не вижу. А у других будет. Так. Так. Ну давай денежки. Так, этим. И это надо улучшить. Хорошо, что... Как я успел? Ой-ой-ой, посетитель. Что-то так проглючивает слегка. А, вот внутри корабля. Thank you. О, вопросик. Ух ты. А, это треугольник что ли? Вон он. Все, башня сделана. Круто. А Надо мусором собирать, чтобы денежки были. Потому что они Hello. нам нужны сейчас. Очень сильно. так, так, так, улучшение. Ого, тут какой-то поединок, соревнования, что ли, там так много. Скоро эту миссию мы выполним. Уровень, точнее. Да. Все, почти выполнено. Все, теперь будем ставить, что они хотят. Так скажем. Для начала поставим... Ну, что ж такое не ключ? Э, э. Да что ж такое? Ну да, вот это фруктовый столик. Ой, столик, да. Лоток, лоток. Лоток. Вопросик. Интересно. Очки потеряла. Вот вы очки. Ну, посетитель Тони. Безобразие. Столько всего происходит на этом нашем пляже. А мусора сколько? Много. Вопросик? Кепку потеряла? Ну ладно, сейчас найдем. Кепка, кепка, кепка, кепка, кепка. Ой, не вижу я. Блин, если вы видите, напишите, пожалуйста. Нет, я ее не нашел. Ну ладно. Что там тебе не нравится, чувак? с мороженым. мороженым Больше хотишь. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Хулиган ты. Сдохну. Так. О, энергии не хватает. Нам понадобится генератор энергии. На тысячу ватт. Ну, пока что этого нам достаточно, так скажем, да. Да, хватает. А какого вопрос? Денежки это? Сумочку. Это было легко. Ого, 1090. Ничего. О, душ надо поставить. Ой. А мне следующий этому поставить будет, ибо мне кажется, там будут денег, денег нормально сейчас у нас тут мало-мало-мало. Если вам понравилась эта игра, то ставьте лайки, если нет, то дизлайки. И не пишите плохие комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.